အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ဟောခုဆိုရင်ဖြင့်ကောင်းနေတဲ့မှာဆောင်းပြေကျွန်တော်မိုးလေဝသနဲ့စလားပြီးတော့ဘာနာပါတာပြောမိုးလေဝသဘာရောမဲအဲတော့ပါတာအော်ပြစ်တာဘာကိုပြစ်တာတော့ကောင်းကောင်းခုံးပြစ်တာကောင်းကောင်းခုံးပြစ်တာ Ha, Liva ne yapıyorsun ha? Nice. Oh yeah. Thank you. မင်းသားကြီးဘယ်ဆိုမွေးမင်္ဂလာပါမုံမမိုင်းနေပဲဗျာလေးဖုန်နဲ့ပုံမှန်ဆိုပြီးအေးဟာမရှုပ်ကိုရှောင်းကုန်ကျန်းတာနော်ယူယူကြောရှာအမအမရရရရအမဖာရတော့အမဖာအမမေလာခေါ်နေမေဖေးလာခေါ်နေတော့ကြောက်ကျန်တဲ့ပြပါရှာကျန်တဲ့ဒီမှာလေးပါဒီအီဘတ်မှာရှိတယ်အလဲလေးမှာရှိတယ်ဟိုလေခဏရခဏရခဏရခဏရခဏရအဲ့ဒါခဏရငါသူတို့ကားချိတ်ပြီးတော့မကားကျုံဆုတ်ပြတ်တယ်ဟာလောကိုတော့လာမိုကီနီစီဖဲ အာလမ်ဘိုဂီနီမဟုတ်ပါဒီကားကြီးကဒီကအပြာပဲရမှာလမ်ဘိုဂီနီမက်နေတာဟာလို့ဒီနေ့လိုင်းကြသွားတယ်ကုတာကြီးဟဲ့လား။ဒါနဲ့ချင်းကြည့်ဗျာအခုပြန်ရရင်လားလိုင်းရ။အားရောက်တယ်တစ်ခါကြည့်ကျွန်တော်ကြည့်ပါလား။ဟဲ့ဒီမှာတော့ဟာ။ရှင်းပါဘောနောက်မှာနောက်မှာ flat နောက်မှာ flat အဲ့ဒါပြန်လဲကျွဲပြန်လဲကျွဲကျွဲပြန်လဲနောက်မှာနောက်မှာအေးတွားအဲ့မဲ့နောက်မှာဘောတကောင်ဒီမှာလဲဘောတကောင် 好嘛好嘛好嘛好嘛，来嘛来嘛！哎呀都哎呀都哎呀都哎呀都！哎呀哎呀！兵，天哪兵！我我我我我飞了飞了飞了，来来来来一个来一个朋友来一个朋友来一个！大姐大姐大姐大姐大姐大姐，哎宝大姐姐！没有，来大卫，好些嘛？哎，来来来！来来来！哟哟哎哎哎！三个三个宝爷，宝爷爷爷爷爷爷！哎呀哎呀！ cho vậy làm you haマークに向かって。あ。哇，哎，睇下谂緊講事啲嚟，雞毛。 아야니만좀아래내파야와이거디디아리만쏘오래키라이라나리만쏘오래키라이라말해디디아리만쏘쏘모들어올라비라쏘들어삐테라삐테라삐테라아빠야삐테라에이거삐테라 AWN ကျဲတော့ခုနပွဲ AWN နဲ့ share ဆွဲပြီးတော့ဆက်နှစ်ကောင် chicken တော့ဒီပွဲလည်းအေးကြပါသေးတော့နော်အခုတော့ play ဆိုတော့ကြမှာပါဩကျွဲရေ Lah lah lah lah, hadap mana? Hadap hadap hadap mana? Hadap mana? Hadap mana? Show show show show show. Show wide lah. Show show wide. Dạ, ôi show wide, ôi show wide, ôi show wide, ôi show wide, ôi show wide. Ê ê, chờ sút to lại rồi này. À, ý mù quá, ê ly hạ. Cây này quá ý đi. <laughs> À, đây có về. ဟိုမဲဟိုမဲဟိုမဲရှေ့မှာပေါ်ပေါ်ပေါ်အာရငါစနိုက်ပါလေးနဲ့ပြစ်မလို့ပါဆိုမှဒီဘက်ကပြစ်သွားတယ်ပါလာရိုက်သွားတော့ဒီဘက်ကိုလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီပေါ်တောင်းရင်ဟိုင်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီဒီဆော့ရင်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနည်းနည်းဆော့ဆွင်တာပါ၈နာရီကျွန်တော်ကြာဆွင်တာဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် ရပါမယ်အဲ့အဲ့လေးလာမှထောင်းဖို့ပါကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးအေးအေးအေးဟာအေးဒီလေးဒီဒီလေးဒီလေးယူတာအပေါ်တက်ဩမရတော့လာလာလာဟောဒီနေ့ကဖြတ်ရှိုးမယ်စပိုက်ဒါမမရအောင်စပိုက်ဒါမစပိုက်ဒါမမရအောင်နေငါ flat flat flat ချက်ကြည့်တော့ flat flat ချက်ကြည့် flat ချက်ကြည့် သွေးနေတဲ့ချိန်စားကြည့်ပေါ့စီသွေးပြည့်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒီပဲဒီမော့ပရိုโอเคပါဒီမော့ပရိုအနာမီအနာမီအနာမီအနာမီအနာမီဒီင်းပြပါဒီင်းပြပါဒီင်းပြပါဟာတယ်ဟာငါမင်းမမအောင်ဆိုရှိရနော်ငါတို့ရတယ်နော်ငါတို့ရတယ်နော်အဲ့မှာအဲ့မှာအဲ့မှာအဲ့မှာတက်တယ်မတက်တယ်မတက်မတက်တက်မလား 啊没啊，不拉可以哦。啊没完了完了完了，好拉杆，完了完了完了，掉诺掉落的，没啦。哎，不玩西的，没啦，做湖南米奶的，没啦。完了完了来完了来，哎哎，米家了，的，米家西的，对哦。哎米家，阿婆做弄嘛，阿婆看舞不米家西的，哎米家看舞嘛弄，你走路米家弄，你坐车来没得啦。Thank you。过来来过来来，哎，英俊，英俊，那所以 a 得 a 玩的，哎 a 家 a 的多啊。a 少 a h 少玩，米少玩，来，大卫，大卫。 ုံးတော့တော့ထားတယ်တိလားဟိုးတော့တော့ထားတယ်ကဟိုတော့နေဗနေဖြစ်နေရဒီအိမ်မှာ enemies ahead ဟောလားမသိစမုတ်တွေခင်နေအမမစော်ဘူးလားကီမစော်သေးပါဘူးဗျာဟိုပတ်ကြည့်စော်ရဲ့ချိန်မှာအော်ရှော့လားအော်ရှော့လားဒီကကြားနေရအောင်ရှော့နေတယ်အော်ရှော့လား 哦，说到边哦。我不说，我说，我不说。不阿边站吗？阿都边站吗？阿都边站吗？阿都边站吗？龙的，龙的，该去的，龙的，该去的。阿都阿都龙的边站吗？阿都龙的边站吗？他打路，打打路咪咪路。边站边黑不？打打路咪咪路。我站啊，边站别我等八边，我等黑八边的，我谁有等这个逗逼？ nó bổ chui ha mấy à nó à đúng mà bằng lấy lấy là toàn lấy là toàn là lấy cái so lấy mà lại ha à, lấy bảo vẫn được lấy mà á đâu bảo chui phải lên này ha chui trên đây rồi chui trên đây rồi chui chui trên đây trên là là là cố mày cố mày cố mày à chui là bùng đi này chiều đúng gì mà là đâu chui đâu wow trên đây đâu là bùng đi này chui à trên đây màu à trên đây là tháng trên lai mà số mà này 喏，你不要紧嘛，急得了我。天生哪样，天生哪样，哪样亲哇哇哇！小心小心小心，喂，对不对对不对？哎呀，对不对？怎么打的哇，偷来多少呢？哈，哎呀，欧杰欧杰，是不是？给多少？他给，他给，他给，他给，他给，他给，给，他给，他给，他给，他给，他给，他给，他给，他给，他给，他给，他给，他给，他给，他给，他 တော့မဲ့ဘရိုလီယိုတော့အဲ့လိုကုန်တက်သွားတာဦးမယ်။ကျမတော့ကျမတော့ဟာအေးလေထားရအောင်マークに向かって敵が敵があレオナレオナのナイスナイス手を手を手を手を手をナイトムネナイトムネဒီထဲမှာတော့ပါလေခိုးမခိုးမလားဖာငက်ရေတော်တော့ဖာငက်မင်းအရင်အရင်မပြင်းနဲ့ဖာငက်ဒါရရတယ်ဖာငက်အရင်မပြင်းနဲ့တတ်တတ်မယ်တတ်မယ် ငါတကောင်တော့ထားတယ်နေငါငါတက်ပေးမယ်မို့မင်းတို့တော်မင်းတို့မင်းတို့ဒီမင်းတို့ဒီမို့မို့မို့မင်းတို့ဒီဒီမှာမဒီကမှာမနေနဲ့မင်းတို့တော်မင်းတို့တော်တော့မင်းတို့တော်ငါထောက်ပြန်တော့အဲ့တမ်းတော့လီယိုနာတော်လီယိုနာတော်လီယိုနာတော်ဟိုးဗတယ်ကူသွားပြန်ပြီကွာဟိုးဗချောင်းတကောင်ကူသွားပြီနှစ်ကောင်ကူသွားပြီဟိုးဗချောင်းနှစ်ကောင်ကူသွားပြီကဲငါလည်းတွားထားရတော့မယ်ဟိုးဗချောင်းတော့မတွားတော့ပါဘူး nice ကောင်းတယ် anh bắt chồng chỉ không bắt không không bắt chồng nó có đâu tuổi anh bắt chồng muốn muốn biết muốn biết đó đi nó lại rồi đi nó lại rồi phải nó lại rồi nó có muốn biết không không bắt chồng nó còn cú đuổi từ nó lái kia luôn nhở nó còn cú đuổi rồi chứ thì bây giờ còn lại không so luôn nhở nó mà đủ Watch out! ဘောင်းဘောင်းဘောင်းပေါ်မှာရောက်တယ်။ဟာရ။ဟာဘယ်လိုရောက်အောင်သူရ။ဟာရ။အော်ကျိုးရတယ်တဲ့ဂရိုသာရ။ဟာဘယ်လိုရောက်အောင်ဆို။ဟာလက်ပြုတ်ပါပဲဟာ။အောက်နေမှာအေးပါတယ်အောက်နေနိုင်အေးရမှာရလာလာလာလာကောင်းနေမနေနိုင်ပြရငါတို့။ဟောလေငေါ့နိုင်အောင်စော်ရမယ်ခဏလေး။哦，看不嘛啦。 Sống một bao, sống một bao đâu, sống một bao đâu, nội miên lô mày nó. Mark the location. À cho nó nè phan gì đảo. Sống một bao đâu nó. À, ai còn, ai còn, ai còn, ai còn. Nó nó ai còn nó. Là là, ai cắt rồi, ai cắt, ai cắt, ai cắt rồi, nó có ai cắt rồi mà. Ôi xô, tà đi. Tà đi, tà đi. Đây xoay. Nó này đây xoay, nó này đây xoay. Mấy người thì có nó nổ bị này gì nào này. Được mà, ý. Ăn là ăn la cầu mà, ăn la ăn eh. la cầu mà đó anh la cổng anh la cổng à anh la lấy cổng đi mà đi mà đi mà đi lên đi mà đi lên đi mà đi mà mấy cái đi vào lên cậu rồi phạt quay mà phạt nhà mấy cái vào lên cậu anh la cậu đi mà phát ra lúc mà chèn đi để chi yo con này nó lú sâu này còn gì về con này to lú sâu này còn gì về thì còn gì hả con này bó gì thì để hả phạt nghe ờ để 補給物資を取ろう。じゃあ、バイバイバイバイ。あいいの。もうもうもうもう。バイバイ。 လာလာကိုမလာကိုမလာကိုရငါ flavor ရခဲ့တယ်ငါ flavor ရခဲ့တယ်ငါ flavor ရခဲ့တယ်ここに物資があるよここに物資があるよလာလာလာအဲ့ဒါဘယ်မှာတော့ဟာကျွဲရအောင်မကြည့်အောင်ကွာကျွဲရကောင်းတယ်ကျွဲရကျွဲရအလောင်းကောင်းမပြီးသေးဘူးကျွဲရမကမကနဲ့ဘာတော်လဲမသိဘူးကျွဲတော့ကျွဲပြီးတော့မောင်းကျွဲမောင်းတော့ nice တင်နေဒီကြီးရဲ့ကျေးဇူးပါဗျာကျွန်တော်တက်ကြတာပါဗျာပါ 19 19 我呢只白我爱到伊走比南京路咩地方嚟講，我呢只話南京路。cái này cái này chết chết chết chết chết rồi rồi rồi ở đây qua ở đây qua không không mất chuyện không mất chuyện đấy đấy bị đấy bị đấy bị đấy bị không mất chuyện đấy bị ô sổ đấy mày ở đâu vậy đâu vậy đâu vậy ở đây ai chết ta này anh em bị tố ngon xuyên bài chết này ngã lú ba chuệ cái đó cái đó 啊，鲁马追，你也走下面那边啊，也走了，他差点了，对不对嘛？我把你把鬼给也把啦，我也我追也。ကြောက်တာမို့မင်းကိုကြီးတကောင်တော့ပေးခဲ့တာတိလားသိုးတစ်ဆက်ပဲကျန်တယ်ကတကောင်တော့ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါမလို့ကျွန်တော်တကောင်တော့ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါမလို့ခံတာဝါတာငါလောက်ကို ကျွဲกว่าလေအော်ဟေးကျွဲကိုပြောလိုက်ဟိုကျွဲဒီမှာကွာကျွဲကတိုင်စစ်တို့နေကျွဲကိုလို့ချူကောင်းမဟုတ်ဘူးလားချူကောင်းဟုတ်တယ်ဗျာလားကျွဲဆိုတာအရက်ကိုခေါ်နေတာအဲ့ကောင်ကိုကျွဲကိုပြောအဲ့ကောင်အချင်းသေးရာချူလို့ခေါ်ရွာတချို့ကျွန်တော်အရက်ကိုပြောနေတာကျွဲဆိုတာဟာအရက်လည်းပဲကျွဲ I got supplies အဲ့ဒီမှာဒန်းစင်လိုင်းကိုချူကောင်းမဟုတ်ဒန်းစင်လိုင်းကိုဗျာလားဒီမှာလေဒန်းစင်လိုင်းကိုပေါ့နော်ချင်းသေးအဲ့ဒီမှာ Enemies ahead. I got supplies. Ne ne ne kena nak nak nak nak nak nak nak. Hao nhà này mà, ya, xuống ba đi, xuống ba sắp đâu bây giờ mà, xuống ba đi, kena sọ kena sọ. Hao thì mà xin làm gì, na đi, ngắt thao bị mày. Ne ngắt đi bộ kena tạt lại mà, đi đâu đi chơi chơi. Đâu đi đâu đi mà không xin rồi, này này này, hao đi nhà này con này, nhà này con này. Sắp đâu bây giờ nó này, cho nó. Tao chết kẹt, hao đi bộ chết kẹt, wow, đi đi đi đi. ချစ်ကန်နေလုံးဝစပိုက်ပဲနော်အေးနဲ့ကြီးပဲပထမဆုံးပွဲလဲ12កောင်နဲ့ဒီပွဲလဲ9កောင်ဒီပွဲ10កောင်ရအောင်ဆွဲမယ်ခဏနေဆက်ဆွဲလိုက်ကျွဲတော့တလွဲနေကျွဲလို့ပြောနေနေလို့ပြကျွဲလို့ပြောနေအဲကျွဲတကယ်ချင်းဥမာကျွဲ enemy 3កောင်ချင်ရက်ပြီးရကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ကအမြန်စစ်ပြီးတကောင်ရအောင်တော့ပြစ်လိုက်ရတယ်မသိအောင်ကန်ကောအေးလို့ဟောကောထဲရက်ပြစ်အာမကန်ကောမကန်နေနေနေနေနေနေနေနေကနေနေကနေနေနေအေးစစ်ပါစစ်ပါစစ်ပါစစ်ပါစစ်ပါစစ်ပါ 에이.아까봐쌤아.그르마니노로.쇼쇼.나이스.나오네.တနားကြီးခုနှစ်မိနစ်အဖိုင်မလိုက်တာတနားကြီးခုနှစ်မိနစ်နာမနာမကဲနာမကဲယောအဲ့တော့အဲ့တော့ကအဲ့တော့ကနေနေနေနေမပြည့်မပြည့်မပြည့်မပြည့်လာမလာမလာမလာမလာလာမလာမဝိုင်းပြလာမဝိုင်းပြရက်သွားတာရက်သွားတာရောက်ရက်သွားတာရက်သွားတာအရန်တီတာဒီခုနာဒီ ဝမ်းတော့ဝမ်းတော့ဝမ်းတော့ဝမ်းတော့ငါလည်းတော့ဝမ်းတော့ငါလည်းတော့ငါလည်းကိုနမပဲနှက်ခေါလို့နှက်ခေါလို့တက်တက်အရမ်းနဲ့အရမ်းနဲ့ပါခဲ့တဲ့နှက်ခေါလို့နှက်ခေါလို့အရမ်းနဲ့ပါခဲ့တဲ့ဘုံဘုံဆိုတဲ့ပြီးသွားတယ်ဒါပဲအော်ရှော့ကျွန်တော်ဘုံနဲ့အော်ရှော့ကျွန်တော်ဘုံနဲ့အော်ရှော့ပြန်ဘုံလုံးရှော့ပါကျွန်တော်ဘုံနေပြန်ဘယ်လုံးနဲ့ခွင်းနှက်ကောင်ဆက်တကောင်ပထမပွဲပထမပွဲရလေပထမပွဲရလေကျွန်တော်အိမ်နဲ့ဆက်နှက်ကောင်နဲ့ chicken ဒီပွဲနဲ့ဆက်တကောင်အိမ်နဲ့ပဲ chicken chicken နှစ်ပွဲပေါ့နော်